बसमिल दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने बिटकॉइन वॉलेट से अपने अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे आप सेल कैसे कर सकते हैं उससे आप बाय कैसे कर सकते हैं बिटकॉइन को इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लीजिए सबसे पहले आपने अपना ब्रोज़र को ओपन करना है मैंने यहाँ पे ब्लॉक चेन का आपको वॉलेट बना के दिया था आपने उसको ओपन करना है या लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है अगर आपको ने ब्लॉक चेन का अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अगर नहीं किया तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको क्रिएट करने का तरीका कार मैंने बताया हुआ है उसकी अलहदा से वीडियो बनाई हुई है तो आप उसे देख लीजिए तो यहाँ पे मैंने अपना बिटकॉइन वॉलेट को ओपन कर लिया है अगर यहाँ से अगर आप अपने कुछ पैसे हैं जो बिटकॉइन वॉलेट में आप चाहे हुए हैं तो यहाँ पे भी टीसी में आपको शो करेगा तो यहाँ पर अगर आपके पास डॉलर्स में है तो वो आपको डॉलर्स में भी शो कर देगा इसके बाद अगर आपने अपने अकाउंट में ही इसको ट्रांसफ़र करने हैं तो आपने गूगल में चले जाना है गूगल में लिखना है P T to P K R क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो पी के आर ट्रांसफ़र तो यहाँ पे मेरे पास पहले पहले एक वेबसाइट शो कर रही है यहाँ पे मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ यानी कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि P T C to T K R withdrawal withdrawal भी कर सकते हैं इसके साथ आपको ये मुख्तु मुख्तु वेबसाइट ये आपको शो कर रहा है तो मैं इस वेबसाइट पे यानी कि ये वेबसाइट मुझे ज़रा ट्रस्टेड लगी है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ये देखिए यहाँ पर आप बिटकॉइन को ख़रीद भी सकते हैं एक बिटकॉइन अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको चार लाख छप्पन हज़ार रुपये का मिल जाएगा अगर आप इसे सेल करते हैं तो आपका चार लाख बत्तीस हज़ार में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने ही यानी कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करने है तो जहाँ पर आपने मोर पे क्लिक करना है पेपाल में भी आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग किस्म के यहाँ पे cash deposit cash by email web money Moneybookers में भी आप इसे यहाँ पे बस national bank transfer other online payments में भी हम इसे कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने पास इसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपने रिसीविंग जिससे आपने रिसीव करना है तो यहाँ पर आपने गैस कार्ड पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे कॉपी इसके बाद यहाँ पे जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है वो अमाउंट यहाँ पे आपने लिख लेनी है मसलन यहाँ पे मैं ज़ीरो इशारिया वन इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ज़ीरो इशारिया वन चालीस हज़ार बनते हैं पाकिस्तान के हिसाब से तो जितने होंगे आपने यहाँ पर अपील के लिए यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन यानी कि आपने लिखा थैंक्स तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद रसीव बिटकॉइन आ जाएंगे कि आपके पास जो बिटकॉइन रसीव है वो आप चेक कर सकते हैं उसके बाद ट्रांजेक्शन हो जाएगी ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं आसानी से अगर ऐसा नहीं तो यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है इसका जो वॉलेट है इस पर आपने पहले ट्रांसफ़र कर लेने हैं बिटकॉइन और उसके बाद इससे आप अपने किसी भी जगह पे आप ट्रांसफ़र करना चाहें बैंक में और या फिर ए सी पैसा अकाउंट में या मूवी कैश वगैरह में तो उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़